दुनियादारी से दूर अपने में मस्त कलंदर रहता है मेरे अंदर एक जुनून का समंदर रहता है कि दुनियादारी से दूर अपने में मस्त कलंदर रहता है मेरे अंदर एक जुनून का समंदर रहता है सुबह शाम दोपहर रात जब मर्जी चाहे ललकार लेना तुम्हारे सिर्फ हाथों में मेरे तो इरादों में खंजर रहता है